Dobro herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf meinem Kanal Casual Incredible. Mit dabei habe ich den El Hikaru. Und zusammen gucken wir ein savages Lied an, was neu posten ist. Und zwar ist es von dem Rapper Nucci. Mhm. Äh, zu dem haben wir schon eine Reaction gemacht gehabt. Er hat eine krasse, tiefe Stimme. Äh, und genau, bei seinem neuen Lied sehe ich, äh, dass Zera äh, Backvocals hat. Ach krass. So, da haben wir ja auch Reactions oh, gemacht. Ja und bin daher halt mhm. noch mehr gespannt. Sie hat aber schon zwei Millionen Klicks nach ja. drei Tagen. Und von Pop-Up. Passiert. Wird schon eine coole Nummer. Fangen wir mal an. Ja, das ist. Yellow Popo. Hast du Lust dazu kommen? Leona, weg zu Eckert, Ja. Hast du Lust? tu je kada stignem Hast du Lust dazu kommen? Ali ona uvek tu je kada zovem Hast du Lust mich zu lieben? Ali ona uvek tu je kada stignem Ich Ambi bi bi bi dođi neka te lobridi Ambi bi bi bi dođi ničeg se ne stidi Ambi bi bi bi dođi neka te lobridi Za ovo večeras bi bi ne trebam alibi Ambi bi bi dođi neka te lobridi Ambi bi Geniček se ne stidi, ambi I neka telo bridi Za ovo večeras bibi ne treba mali bi Klecnu na sedištu u bencu Tu negde oko dva mi kaže hoće sa decu Povučem je za kosu bibi da mi baci tercu I dalje sam u prvoj znači vozim te u kecu A imao sam prvu, drugu, treću, imao petu A imao sam sve ali nikada takvu kuketu I evo sad na potiljak nek stave mi breretu Ako nađem bolju ti si najlepša na svetu I uvek kad je zovem ona dođe može može Ja ne kažem ni reča skine se do gole kože I uvek kad je zovem ona dođe, može, može Da stvarno te prevoli, nije to što voziš Porsche Hast du Lust dazu kommen? Ali ona uvek tu je kada zovem Hast du Lust zu lieben? Ali ona uvek tu je kada stignem Hast du Lust dazu kommen? Ali ona uvek tu je kada zovem Hast du Lust mich zu lieben? Ali ona uvek tu je kada stignem bi dođi neka telo bridi Ambi bi bi dođi ničeg se ne stidi Ambi bi bi bi dođi neka telo bridi Za ovo večeras bi ne treba mali bi Ambi bi bi bi dođi neka telo bridi Ambi bi bi dođi ničeg se ne stidi Ambi bi bi bi dođi neka telo bridi Za ovo večeras ne treba mali bi Sheesh. <laughs> ey, wie geil. Geile Nummer, ey. <laughs> nice. Das, das war funny, das war wirklich Gut gefallen. Mhm. Like mhm. geben. Schreibt gerne eure Meinung in den Kommentaren, würde mich sehr interessieren. Falls ihr weitere Vorschläge habt, schreibt sie auch gerne in die Kommentare. Äh, schaut mhm. euch auch mit anderen Balkan-Reactions an. Einige gemacht. <laughs> Und ja, dann sage ich auch äh, Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video.